Na Muislamu akivikosa hizo vitu, kubadilika kwake itakuwa ni kubadilika kwa muda. Bimaana Ramadhani ikiisha, atarudi katika hali yake, hali aliyokuwa ndani kabla ya Ramadhani kuingia. warabu wanasema bilmithali yatadhihu lmaqali, kwa mfano ndo maneno yafahamika. Sasa hivi vitu ambavyo vinamhimiza Muislamu kubadilika na kumsaidia kubadilika, tunaweza kuvigawanya katika kundi mbili. Ya kwanza muhafizat dakhilia, yani vitu ambavyo vinamhimiza Muislamu kimoyo moyo, na kuna muhafizat khariji, yani vitu ambavyo vinamhimiza Muislamu anaviona yeye mwenyewe. Kama muhafizat dakhilia, ya kwanza استشعار عظمة هذا الشهر نمتو توكو هيسي وكوبا هو موزي توكو رمضان كيفي بس يسيفو اللي هالي الله سبحانه وتعالى من خصيصه هي موزي كنفسياك هي منيها كسيم الصوم لي كصوم نيانغو وانا اجزي به لا منو تكاي مليبا تكاي فونغا داني هو موزي توكو رمضان يا بيلي التعمق في فهم حكمة مشروعية الصوم نمتو كفكرية كوكينا زيني kwa, kina zaidi na kwa undani zaidi kwa nini lengo ya Allah subhanahu wataala kutufaradhishia kufunga ni nini. Lengo ni moja tu ndugu yangu mwislamu ambayo ni kupata ama kuingia katika watu ambao Allah subhanahu wataala amewasifu akisema almuttaqun, yani wachaji Mungu. Ya tatu annadhru fi ahwali as-salihina ma'a Ramadhan, yani kuangalia katika hali ya waja wema waliotangulia hali yao na Ramadhani ilikuwa vipi, hali yao na kufunga ilikuwa vipi, hali yao na kusoma Qur'ani ilikuwa vipi, hali yao na kusimama swala za usiku ilikuwa vipi. Yaani vitu ambavyo vinaweza kukuhimiza na kukusaidia kubadilika zaidi. Na sampuli ya pili tunaweza kuiita muhafizat kharijia, yaani zile vitu ambavyo vinamhimiza Muislamu na kumsaidia kubadilika, kwamba yeye anaviona yeye mwenyewe hizo vitu. Ya kwanza ni kuona waislamu wote wamekusanyika kwa kufanya ibada ndani ya huu mwezi mtukufu wa ramadhani sawaan kufunga kusoma qurani kuswali sala za usiku sawaan ni tarawih ama ni tahajud au kufanya ibada mbalimbali ambavyo inaweza kukuhimiza wewe mwislamu na kukusaidia kubadilika ya pili ni mwislamu kushikamana na ibada ndani ya huu mwezi mtukufu wa ramadhani na kuendelea nayo kutoka katika wakati wa daku mpaka wakati wa kufuturu mchana katika hali wa harakati ya kufunga anasoma qurani anatoa sadaka au anafanya amali mbalimbali ambayo inamkaribisha kwa allah subhanahu wa taala na kisha akishafuturu anaswali sala za usiku tarawih ama tahajjud yani zile vitu ambavyo vinamuhimiza muislamu na kuendelea na ibada hata ma baada ramadan na hizi vitu lazima muislamu vitafute ndio aweze kuishi ndani ya ramadhani taghyir ijabi والتغيير لها شروط يجب توفرها معك ليكون تغييرا حقيقيا لوغانغ مسلم كبري ليكا يكون ما شرطي لازم من شرطي لازم زيبتان انا وياك تكي الحال ياك وكتاب كبري ليكا كبري ليكا كوكويلي يا كوانزا الرغبة والإرادة الصادقة للتغيير وانا رغبة وانا نية كتاب كبري ليكا كبري ليكا كوكويلي الله سبحانه وتعالى نسيمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم حقيقة الله سبحانه وتعالى هبري ليشي كل شو من دان نفسي ياكو باكو يمنيو وموه وبري لك يبيري التطبيق السليم لطرق التغيير كتكون جيه لنوك كتير لحالي ياكو يكتغكو بري لك بمعنى من قريك القرآني وانغاليا كتك سنة بنا متومي صلى الله عليه وسلم وانغاليا كتك حالي ما رضوان الله علي مجمعين وانغاليا كحالي يا يواجهي مولي وتنقلي رحمهم الله يا عبد الله فلنسرع الخطأ ولنبدأ صفحة جديدة من التغيير الإيجابي الذي نصلح فيه أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته